l'administració i el conjunt de la ciutadania puguin tenir un paper a l'hora de definir quines han de ser les prioritats en matèria tecnològica per servir a les necessitats bàsiques del conjunt, del conjunt de, la, de la ciutat. L'objectiu fonamental doncs, d'aquest doncs, pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020 és afavorir una economia digital que sigui més plural, més plural de la que tenim, fer possible un model d'innovació urbana basat en la col·laboració entre diferents sectors, les administracions, naturalment, eh, però també el món acadèmic, el món de la recerca, que és molt important i que és central, i, naturalment, el món de les empreses, de les empreses privades i de les diverses iniciatives ciutadanes que existeixen dins de Barcelona. Que també farem en el marc d'aquest pla és dedicar d'entrada 10 milions d'euros a impulsar una compra pública innovadora en matèria tecnològica precisament perquè eh, puguin doncs, accedir no, a, a, la, eh, a la relació diguem amb l'Ajuntament de Barcelona petites i mitjanes iniciatives, petits i mitjans emprenedors, gent que tingui idees noves. Necessitem un control públic i un control ciutadà sobre les dades. Necessitem poder creuar les dades que tenim en la ciutat per poder determinar efectivament quins són els preus, per exemple, que tenim de l'habitatge en els diferents districtes de la ciutat, quin preu s'està pagant si volem fer una política de control i si volem que no hi hagi habitatges buits de manera injustificada i de manera permanent a la ciutat, quan hi ha moltes necessitats habitacionals, necessitem poder sistematitzar dades que ara mateix tenim i que no estan prou sistematitzades o, prou creuades i necessitem poder recuperar el control sobre determinades dades que no estan en mans de l'administració.